ensinar vocês aí como tocar a música do fundo da grota, que foi um verdadeiro sucesso aí do baitoque e ainda está sendo. Começa assim em Mi maior. ponto precisar apertar no mi e no sol sustenido, com os dedos 1 um e 3. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão precisar fazer isso quatro vezes, ó. A hora que você chegar no Fá sustenido, você vai fazer essa caída aqui, ó. Como você vão fazer, ó. Fez aquilo lá, né? Do Mi, Sol sustenido, ó. Quatro vezes. segunda frase, ó. desde a primeira, ó. Você vai descer, ó. A hora que você apertou no Si, você vai descer, ó. Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi e Ré sustenido, ó. Tá vendo? Você vai voltar lá daí, né? Ó. Vai vir com o pinguinho lá no cinto, ó. Entendeu? Ó. Primeira parte.

aqui, ó. Vou é uma mais complexo, ó. Vou ensinar do jeito fácil e do jeito complexo. Que é um pouco mais difícil, né? Ó. Que é, vai ser basicamente essa finalização que você fez na... mais difícil, hein? Você tem que tá, já ter aprendido algumas coisas aí no né? no acordeão pra conseguir essa frase. É só você fazer o seguinte, ó. Estão vendo, ó? Si, ó. Si, dó sustenido, ré mi, fá sustenido, sol sustenido, lá e si. Ó. se você ainda mais já pegou bastante no pornô 1, você pode fazer a sincronização aqui, olha que legal. Uhum. vai bater cinco vezes daí de novo naquele. Você vai descer de novo. Ó. E como não pode faltar aquela finalização do baitaca, que é... Né? faz sem terça, só. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. E Sol sustenido, ó. dedos 1, 2, 3, 4, 4, 6. Se você for um pouco mais adiantado aí, você pode fazer em terça. Que vai ser Mi Sol sustenido, Fá Lá sustenido, Sol aqui pra você dar mais uma puxada da música gaúcha, ao invés de você fazer só o Ficar repetindo esse si toda vez som, você pode fazer o seguinte, ó. Que vai ser basicamente uma puxadinha bem rapidinha do lá sustenido possível. Então fica assim, ó. Ó puxadinha, ó. clássico aqui, né? Que é o ritmo de vaneira, né? Ó. Pode ser normal. Não normal, digamos aqui com o baixo auxiliar, aqui com o contrabaixo. Ou pode ser com triângulo, né? Ó. Pode ser dos dois jeitos. Eu costumo usar o baixo auxiliar, mas você que sabe, triângulo ou baixo auxiliar. Se você usa o baixo auxiliar, você vai usar a nota Mi, o Mi maior Vai familiar e o Mi maior. Aí vai ficar assim, ó. Pra você fazer a maneira, você dá um, um toque no Mi, espera um mi e bate o resto. Mi, esperou, bate o resto. vai dar, tá? E se for no Si, você vai vir aqui em cima, ó. O Mi aqui tem a marquinha tipo um X aqui. Já o Si em cima do Mi. Aí você vai fazer o Si com sétima. Ó, que é basicamente o Si, o Si com sétima. Você vai contar, ó. Um, dois, três, quatro. vai ser o quarto na fileira dele, ó. O Si, Si com sétima. Aí no Si você pode usar o triângulo, né? Que daí aqui em cima do Si e volta. direita, né? Que é no teclado, ó. Um, dois,